U subotu 2. aprila imamo jedan nesvakidašnji događaj u centru Novog Sada. Naime, e, predstavljani su novi autobusi Ikarbusa koje je kupilo javnogradsko saobraćeno preduzeće Novi Sad. Autobusi su izloženi u samom centru grada i ovo je prvi put nakon pet godina e, kada je obeležena 100-godišnjica javnogradskog saobraćenog preduzeća da se autobusi ponovo vide u samom centru grada. A naravno, sećamo se da je nekada davno su autobusi prolazili kroz sam centar grada. Povod ovog puta su novi autobusi i to pet, poslednjih pet komada od e, ukupno 16 niskopolnih autobusa i karbusa. I ovo je idealna prilika da se i sami novosađani upoznaju sa novim autobusima jer su zapravo oni njima i namenjeni. Promociji novih autobusa su, osim e, sugrađana, naravno prisustovali i čelnici grada, kao i direktor javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. Oni su istakli da je ovo jedan jako važan korak u obnovi voznog parka i isto tako da ovo nije poslednji put da se mediji pozivaju na predstavljanje novih autobusa jer će već naleto u naš grad tići 10 e, niskopodnih globnih autobusa to prvi put nakon 9 godina znači dobijamo e, nove niskopodizglobne autobuse a isto tako ovog meseca se e, raspisuju dva od četiri tendera za ovu godinu za nabavku novih novih autobusa za gradski saobraćaj. O tehničkim karakteristikama novih Ikarbusa smo već pisali i govorili, ali nije na odme da ponovimo da se radi o niskopodnim autobusima sa troja vrata i 30 antivandal sedišta, zataljenim staklima i klima uređajem, kao i LED displejima za informisanje putnika novosadske firme Novatronic. U vozilu se iza prednjih vrata nalazi jednosmerna kapija za propuštanje putnika čime se sprečava izlaz putnika ka prednjim vratima. Na drugim vratima se nalazi mehanička rampa za invalidska kolica, a naspram njih i rezervisano mesto sa sistemom za kašenje kolica i sigurnosnim pojasom. Vozila zadovoljavaju EEV normu izdobnih gasova, pokreće motora MAN D0836 zapremine 7 litara, a za prenos snage do pogonske osovine je zadužen automatski četvorostepeni menjač Foyt. Autobusi NET su naravno i ovog puta prisutni na promociji kao što su ispratili proizvodnju ovih autobusa i isporuku prve dve serije, tako ćemo ispratiti i proizvodnju i isporuku e, niskopodnih zglobnih ikarbusa, tako da očekujte uskoro našu reportažu iz Zemuna.